这样子我们可以去外面找东西嘞，可以啊。而且这样子的话，而且这样子的话，那个怎么讲？传送门应该就有它的效果了吧？是不是？可以传区域了啊！哇，这什么魔法睡眠剑呢？命中后使目标昏昏欲睡，用越好的武器集昏效果越强，只能对魔法生物生效。哦，好吧，我们现在应该遇不到魔法生物了，好不好？有啊，魔法魔法森林里面就有了。我我不我不敢去啊。 四十九级的，呃，可以偷打有没有？有啊，嫩嫩是不是？啊，我主宰，哇，可以飞好远哦，好帅啊！哎，这是哪里？这魔法森林对不对？啊，对。哇，哎，你之前玩有到这里来哦。 有啊，我出生我出生点哦，你选这里，旁边就是魔法森林，你选就是沙漠。哦，魔法酱哎，魔法果酱哎，好酷哦！这个史莱姆也太可爱了吧！这怎样啊？可驯服。我们抓个史莱姆是能够能够做什么？所以说我们要制作这个这个碎剑，才有办法驯服它。学一下好了。 只是我不知道怎么做啊，在哪里啊？这里魔法树皮，魔纹树皮，就打树就好了。我们来抓一只好不好？抓一只史莱姆啦好不好？哦，暗影抱抱，暗影抱哥，哇，太夸张了，好帅可是我不敢碰它，我怕我一下我就挂了。 我们还是抓一只弱一点的史莱姆好了。我们在这个魔法森林跟这个一般的原野的森林啊、草原的这个附近稍微避难一下。哇！Oh my god！我的救命！救人！救人！救人！我要死了！他妈的！啊！救命啊！啊！在打他，咬他，在咬他！加油！ 加油，你行弟三十四九级，四九级的，打他，打他！你要不要，你要不要趁现在按右键看看能不能驯服啊？我不想驯服他啦，我现在不想做没把握的事情啦。好，看一下好了，可驯服，可是他是魔法生物啊！快点咬他，他现在多少滴血？他看不到血啊！妈的，戳死你！我血你就你就一直打，陪打！ 我在浪费我的麻醉剑啊！你们可以做剑齿啊？哎，可以哎，不是这长矛。哇！啊！救命！我不要死！我不想死！干你呢！雷龙哥够了！我的人生已经很悲惨了，你们为什么还这样害我？哎，你看这个兔子好可爱。 <laughs> 你看这个兔子。抓再抓一只啊！放你头上啊！头啊！ 他把它咬死是不是？没关系，我先捡包包。你死不知道几次啊？哇，居然活着呢，还升级耶，好强哦！哇，太神啦，我们的翼龙大哥。我看一下，哇，快死了！ <laughs> 我要怎么帮他补血啊？呃，给他吃这个吗？哦，呃，跟他跟那个一样啊，他跟那个。 他跟方舟一样，强制吃生肉会补血，赞哦！这什么东西啊？ <laughs> 哦，哎，那个会动哎，这个这什么？Hello！啊啊！我被射了，快跑啊！哇，对我吐痰，好可怕！啊，怎么对那种新来的、新来的那种来、新来的这种造访的这种对象非常的不友善啊？哎，你们看前面那个。 幽灵狼哎，很幸福耶！白痴哦，才不要嘞！吃饱太险啊，去地下挖桶啊！射哦，射到我了，我被粘住了！啊哇，射这么远，我都不知道你这么会射啊！嗯，会踩死他？应该是不会吧。 他们不惧他不惧任何攻击攻击性的时候是不会造成伤害的。你现在乍看之下感觉他会踩踩坏，对不对？但是他现在的状态是和平状态，所以他不会对对什么造成伤害。他都看我了。对啊啊！如果他是攻击状态的时候就会了，就会像之前那样。伸开的，看来就像告诉你说：“哎呦，不错。”哎呀，不错哦，帅哥哥。 哎呦，听说你也很强哦，这样那种感觉啦。听说你在这个区域很厉害哦，听说你在这里混的不错哦，要不要来一发啊？哦，我说那个，来来一发那个麻醉剑这样子，反正都呃呃没有没有，我们要去遗迹了，而且现在这么近，我觉得应该是不需要骑乘啊。我记得是这个方向吧？好像是这个方向的样子啊。哎，下雪了是不是？对，下雪。哇，居然会。 这个天气是怎样啊？哎，上面季节预报写晴天，然后你现在这边给我冻僵，啊？哇塞！哎，我双棘龙死了，为什么死？啊，他咬我的乌龟啊！哎，干嘛？啊？那把咬死。 被野生的打死啦！乌龟小后，他 <laughs> 根本就不是他的对手，你知道吗？更笑死！哎，真的，人家扣一点点而已。你看乌龟老神在在，有不哇，我的天呐！乌龟表示你还在干嘛？对啊，哎，太冷了，我是不是该来弄点什么之类的？不然我觉得我会冻死哎。好冷啊！ 粗布皮装，哇，材料不够了，打猎啦！打猎了，哇，这四十五级，哎，死掉了，掉了，嗯，嗯，瞬间满了，可以了吧？哇，好快啊！ <laughs> 一下就做出来了，哎，我这样子好像飞行员哦，有没有？我这个飞行员来着的吧？ <laughs> 我怎么感觉你在驼背啊？做错？哎，对啊，呃没有，那是因为我往下看，然后再按 K 驼背了。哦，可以可以这样子，然后就往上了一点，好啊，你们是不是三 G 在看直播啊？好，我们又来了，我们还没有上去过嘛，对不对？喂，肚子饿了，怎么了？ 你你刷新之后反而到我卡了，你知道？真假的？ <laughs> 真的，关了反而更卡。What the hell？关了反我卡了，你关了反我卡了。为虾米嘞？蹲蹲蹲蹲蹲，我们先捡东西。玻璃、蜡烛、睡眠剑、魔法剑。我都用二四零 P 在看，那当然是顺啊。 我走了哦，一 k 喽，一 k 喽，没关系啦，反正这个片段之后剪记录档上去啦。哎呀，不用担心看不到啦，只是时间早的问题啦。上面有一只一击狼啊，我就知道啊。他在那边等着你。 <laughs> 不要理我。 <laughs> 射到木头啊！干，又射到旁边的木头。 啊有了有了！哦哦哦哦哦哦！哎，八七，来呀来呀！哦哦哦，先跑先跑先跑！先跑先跑先跑！哇，死路一条，干死你了！完了完了完了！哎，他跑去哪里了？那那。 哇！还好，还好，还好。他在干嘛？耶！哦耶！解决了。这边清完，我应该搞不好就可以当家了吧？对不对？以后就住这里啦。Is you not good？我们再看一下这里安不安全啊？ 这可以敲掉吗？不行。哇，这需要钢镐哎！这边好硬哦。哇，脱水了，靠呗。吃个果实应该有救。补充一下水分好了。哎，这边遗迹只有这样个这个样子而已哎，没有什么太多东西哎，说真的，这遗迹。 还蛮蛮烂的，这边这边这边，而且那边有物资箱，你们看到那边有个绿光有没有？绿绿的。嗯，绿绿的。绿绿的。就像是就像是你老婆让你绿绿的一样。哦，太远了，没办法，算了，放弃了。 <laughs> 弟弟，你要这样子吗？这边怎么这样子啊？哎。海上遗迹耶！海上遗迹耶！ 真的，我我有点怕怕的，你知道吗？又是狼啊，还两只。哎，为什么突然？等一下，什么东西？什么东西突然噔？我也不知道。绿光顶照。等下，我是不是因为讲错话了，然后被 gank 了？哦，我不知道发生什么事，不管了。 Oh my god! Oh my god! Oh my god! 撑住，撑住！信念，走位，没问题。Oh yeah！是不是？高手就是高手啊，这不用不用讲啦。这边有东西，看里面有什么？麻醉剑，普通的皮革裤子，哎有铜锭哎，不错哦。 啊！这里什么都没有。我觉得，我觉得你之后就是要挖矿生活的哎，不然你要先来拿铜锭啊。铜锭是之后烧出来的啦，暂时性如果没办法获得，就是挖矿啊。对啊。嗯。他动作真的是迟缓哦。啊！走位，走位，走位啦！哎，走位啦，走位啦！ 干什么东西？所谓的打屁股，打屁股。我快没剑了，赢了。小 case。好。这边呢？我觉得上面，我记得上面好像还有一只的样子啊。上面好像还有一只。有啦，我有肉，我有吃肉，我吃肉。哦，又有铜锭了。 五尺翼龙普通的不错，哎，这边都可以拿到不错好东西耶，还蛮赞的啊，只是有点暗就是，我没有带火把出来，我没有带火把出来，嗯，为什么这还在发光？哦，活力药水，为什么会有这东西？刚我都没发现啊， <laughs> 眼托吗？ <laughs> 我们不能做箭矢了，现在该怎么办？没有碎石。好，这边还有一只。啊，罗尼，好吗？我们可以潜行吗？慢慢走，应该不会被发现吧？哎，这样发现吧？应该是不会吧？他没发现啊，跟白痴一样啊！我只要拿箱子而已，好不好？那边有一个箱子，有没有看见？哦， <laughs> 慢慢走。 慢慢走，没问题的，可以。这批很纯，捡完就走。那，好，我要从那边下去。哈哈哈哈哈！好爽啊，偷捡哎，干！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ 好爽啊！我是公的呢，嘎，原来这只同性恋啊，还是这种？我这只雌雌性吗？哎呀，好卡！天哪！哎，为什么？现在发生什么情形？我的哎，哇，这怎样？哎，你看，你看，我手上拿了长矛。 然后你还骑着他。 <laughs> 我是站着的。 <laughs> 哇塞！好辛苦哦。哇，是怎样啊，大哥。哎哎哎哎哎哎哎！哎！了，来了，你凶什么？你凶什么东西？干什么东西？凶嘞！他很会是不是？我怎么知道啊？啊，爆了，爆了，爆了！乌龟，你现在才来也太慢了吧？ 你干嘛？回去啊！你这样还是我的宠物吗？我都已经打死你还在那边慢慢走，带什么东西？要到最后还很慢，有没有？主人，我来救你了。